大家好，我是王子。还记得上个礼拜的影片呢，有跟大家介绍到这个高雄展览馆，在这个十月十七号到二十号有举办为期四天的这个观赏鱼博览会。那时间是早上的十点啊，到这个下午的六点。那么我现在人呢，就在这个高雄展览馆的地下停车场已经停好车啦。今天就是影片就是想要带大家去走走逛逛，那看看它里面有什么稀奇的、好玩的、好看的，都让我一一的分享给大家啦。 那四壁池，我们就马上出发吧。在停好车，搭乘手扶梯上楼之后呢，我们走到右手边就能看到这个观赏鱼博览会的资讯看板啦。在现场还有这个拍照打卡拿礼物的活动啊，以及一些可以亲子同乐的一些行程，都会在这个舞台资讯这个部分。那这个舞台资讯在这四天每天各个时段也都会有不同的活动等着各位。接着它旁边的就是这个整个展场的示意图。 可以看到有许多的这个厂商进驻在里面，然后贩售，并且展示他们的鱼资啊。所以接下来就让我带大家进去赏鱼吧。首先呢，我先来到了这个台湾领头放眼国际的展示区，那它在这个入口的左手边，展示了许多体型大小不一的观赏鱼，看到了像小丑鱼啊、红鱼、鼠鱼、银带等非常多的鱼种啊。那我在这里面也是待了非常久的时间，仔细的观赏完这一些鱼，真的是非常有趣。 在观赏完了这个展区之后呢，紧接着我来到了珍奇馆。那这个珍奇馆展示了许许多的龙鱼啊，都来自四面八方的养殖厂商，提供给访客进行参观，真的是让我叹为观止。不知不觉又待了许久。那这个珍奇馆旁边呢，也有一个厂商提供了部分的荧光鱼的一个展示区，真的是非常引人注目啊，让我也是大饱眼福呢。待着待着又耗掉了接近半个小时的时间呢。 紧接着，我来到了锦鲤文化馆这个展区，呃，这个展区不仅提供了许多的锦鲤供人观赏啊，也有一些这个品系让人了解。再来，它还有一个地方可以亲子同游，就是它有一些图画纸可以让小朋友进行着色啊，有些地方。不过，我想这个小朋友看到一堆鱼，我想就应该已经非常兴奋、非常暴动了吧。之后呢，在接近一点的时候，我走到了舞台这里。 这里在进行这个水草缸现场造景展示的活动啊，有一位日本的讲师在台上指导了一些有关水草缸造景的方法，现场也有非常多的人坐着仔细聆听了。那他真的是讲解的非常多非常有用的一些技术啊，那真的是收获良多呢。听闻了一阵子之后呢，我走到了国际观赏虾比赛的展区啊，但今天好像还没开放，真是十分可惜。 而在这个展区旁的呢，就是这个第十四届的孔雀鱼竞美大会。对于有在养孔雀鱼的大家，一定会眼睛为之一亮的。那么这里面也是有好多不同品系的孔雀鱼，那也展示了一些冠军啊、亚军啊、季军啊等地的这些鱼。那这部分呢，就交给大家去评判喽。不过整体而言，真的是让人目不暇接啊！我光是在这个展区就流连忘返了许久了，看得实在太过瘾了。 最后一个展区呢，我来到了这个创意造景区。那这个展区也陈列了许多的不同的水族业者及玩家们所设计的水草缸啊。那也看到了许多的佳作啊，冠军、亚军、季军的比赛作品，真的是非常佩服他们的巧思及技术呢。看了真是收获满满，觉得非常的想要再去设计水草缸的这种冲动了呢。 在逛完了所有的展区之后呢，我就开始往各个水族厂商的摊贩去逛逛啦。像海丰这个大家所熟悉的制药厂啊，那北高雄鱼中鱼等这些水族业者的摊位啊，也是有非常多的鱼资跟这个水族用品，供各位做个参考。除了他们之外，也是有许多各个不同地区的这个水族业者也都会在啊，那也都有这个促销的活动。 那考虑到家中还有一些钢丝及器材，我还是选择不剁手了。那也就走马看花了一下，顺利的结束今天的行程啦。那整体来说，这次活动真的是蛮值得的。赏鱼就是会使人放松，觉得惬意。那希望大家也来跟我一起共襄盛举啦。最后呢，我就吃了碗牛肉面，开心的回家啦。现在呢，我已经顺利的到家啦。不晓得大家对这个观赏鱼博览会有什么看法呢？ 是不是觉得十分的有趣？不仅可以看鱼，然后又可以买鱼，买些用具啊、用品啊，跟鱼啊，然后可以学习一些知识，是不是觉得十分丰富？那这个资讯就提供给大家，希望大家在往后的三四天都能玩得愉快。那今天影片就到这里喽，希望大家会喜欢。我是猫王子，平时跟家人都会在退局跟 YouTube 进行直播。那喜欢我的频道的话呢，可以帮一个喜欢，然后订阅一下，然后将他们分享出去。 也别忘了按下小铃铛哦，这样就可以接收到我更多影片的资讯啦。那我们就下一部影片再见喽，拜拜。